Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब join किया ये जानने के लिए क्यों join किया और कैसे join किया ये जानना ज़रूरी है दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है ओनली अल्लाह उन्हें करीब लाओ खानदान से जुदा करो दुश्मनी रिश्ते बनाओ जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंड ओवर करो तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता I think Shiva is a big god जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है ए, क्या बदतमीजी है ये? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है because Allah always protect Allah protect क्या आपको अपना शौहर कबूल है कबूल है Fatıma. This is a global agenda हमारे एक चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है हम 48 गर्ल्स में से सात क्रिश्चियन हैं बाकी हिंदू हैं मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है नजमी